这个这个喊打的，他喊打死他负责，最远他负责。这个喊打的。嗯，这个这个都是都是这个人喊打的，他要打死他负责，最打死。看好，安逸安逸，打死打死这个全部摆起来，摆摆起的，摆摆起来的，人嘛十车多的，十人全部打死个人是打呀，这是，这个规划就在要打的，兄弟们看哈，人家打死几个了？你们看看。